жалғасы өз құлағына өзі сенбеген диана телефоны жерге қалай түсіп кеткенде бейхабар жанына қанатпен қайын әпкесі келді оған айқайлап қандай сөздер айтып жатқанын да естімеді көңілі алабұртып сол уақытта арғы дүниеге бір барып келгендей сезінді ештеңені де сезбейді ештеңені де тек қанаттың шапалағынан соң ғана есін жиған диана екі көзінен тоқтамастан жас аға бастады жанындағы қайнап кесі отқа май құйғандай қанаттың ашуын одан әрі шығарып жатыр ата-анасынан айырылған диана ашулана жетер енді қойсаңыздаршы болды ғой мен де адаммын ғой неге мал сияқты көгілме тезістер. шыдамның да шегі бар ғой әке шешем көз жұмыпты сол үшін жылап жатырмын сонда жылауға да уақытым жоқ па мен жетім қалдым онсыз да тірі өлік едім енді мүлдем өлікке айналдым мен кіммін өзі адаммын ба малмын ба алғаш рет қайнапасына қарай айқайлаған қорғаны болатын күйеуі иә малсың тілің бар мылқау емессің енді өлсе тағдыр да сен барсаң әке шешең тіріліп келе ме олай мені қинама қанат мен мал емеспін сенің жарыңмын мені адам ретінде құрметте о дүниеде де осы үшін жауап беретініңді білемісің әрбір аққан көз жасым үшін жауап беретініңді білемісің дей бергенде ордаға қайын әпкесі араласа кетті сонша уақыттан бері неге үндемей жүр десем бәрін жеп жүр екенсің ғой үндемегеннен үйде бәле шығады деген осы көрдің бе қанат енді бәрін саған жаба салды міне сені кінәлі болып шыға келдің мүмкін өзінің бедеулігінде сенен көретін шығар болғатын. диана шыдай алмай өзі емес арасында күйеу бедеу екенін айтқызақ келді бірақ олар бәрібір сенбейтін диана не ойласаңыздар да маған енді бәрібір мен әке шешемнің баруым керек ең болмаса қырқына барайын қанат маған ақша берші тұрмыс құрғалы үйдің бетін көрмедім ең болмағанда әке-шешемнің өлігіне барайын деп жалына бастады қайда бармақшысың сені біреу жібергелі жатыр ма бес теңге сұрағандай сұрап тұрсы ғой өзі өзбекстанға барамын дегенше қанша ақша керек екен, білесің бе өзің мысқылдай күліп үйден шығып кетті Дена өз құлағына өзі сенбеді бірақ басқа шарасы жоқ қолында бір тиын да болмады енді бара алмайтыны белгілі тіпті сыртқа жұмыс жасауға шығармай жүргенде өзбекстанға бәрібір жібермейтінін білді өзінің тамыр-танысы да жоқ кезінде бақытты боламын деп келген жұмағы тозаққа айналғаны қашан іші алай-дүлей жүрегі бөлшектеніп өртеніп барады оны сыртқа шығара да алмайды ең жақыны күйеуі еді ол да алыстап кетті санасында түрлі ойлар бар бірақ еш қайсысын жасай алмады тіпті өз-өзіне қол салу туралы да ойланды бірақ қолынан келмеді қанша уақыттан бері жақын деп санап жүрген күйеуі де өзіне қас жаудай атылып тұр мұндай боларын үш ұйықтаса да түсінде көрмеген санасы уланып жаны тыныш таппай жатқандай бар махаббаты мен мейірімін төккен ата-анасы да бұл дүниеде жоқ бұл дианаға өте қатты соққы болды ауыр жағдайда жүрді дегенмен де оған дұрыстап аза тұтуға да мүмкіндік болмады үй шаруасы түгіл диананың мойнында таңнан кешке дейін үй тамақ кір мал барлығына диана қарайды оған жаны ашып жатқан ешкім жоқ тек анда-санда мойнын созып біз секілді көршілері не айқай-шу болып жатыр екен деп жанымыз ашып қарап қаламыз бары осы көп ұзамай қанат бір жаққа кетіп бір аптадай жоқ болды оның қайда кеткенін ешкім білмеді арада тағы да бір жеті өткен соң көшенің басынан сигналдатып ленталармен шарлармен әрленген бір көлік келе жатты айналада үйленетін жас жігіттер жоқ сияқты еді деп ена ұзақ қарап тұрды бір уақытта көше аңдымай тірлігіңді жаса деп енесі айқайлай жөнелді артына қарағанда ақ жаулықты қолына ұстап бір қолына шашу компьютер ұстап келе жатқан енесін көрді қайын сіңілісі мен қайын әпкелері де дайындалып тұр негізі бүгін қонақ күтердей әбден дайындалған еді қайын әпкесі денаны итеріп ас үйге кіргізіп жіберді сонда да ас үйден шығып есік алдында қақиған күйі қатып тұрды да қалды көлік келіп ішінен жас қыз түсіп ал алдыңғы орындықтан қанат түсті әлгі қызға енесі орамал тағып шашу шашып маңдайынан сүйіп жатты диана жынды адамша есін жоғалтқандай манадан бері өз күйеуінің тойына дайындалғанын білмеді асхананың қабырғасынан ұстап басы айналып әрі қарай ас үйдің ішіне кіріп кетті иә ойлағаны рас болды диананы адам құрлы көрмей үстінен басқа қызды әкеліп келін қылып түсірді қызығы олар әлі некені қию туралы құжатта алмаған тек мешіттен некелерін қитырған еді загске тұрамыз дегенде енесі алдына түсіп кедергі болғаны осы екен ғой оларға ажырасудың да қажеті жоқ себебі заң жүзінде некелеспеген бәйбішенің көзін бақырайтып қойып тоқал келді. қай заманда өмір сүріп жатырмыз өзі мұнымен бәрі бітсе мейлі ғой динаның қиналған жүзін көріп тұрса да енесі келіп кешке жас жұбайларға төсекті сен салып бересің әзірге барда жақсылап палау бас өзбексің ғой сендердің палауларың тіл үйреді мына бір қуанышты күнде палау мен ыстық шай ішейік деп мазақ еткендей күліп барады ешқандай қарсылық білдірместен диана даладағы үлкен қара қазанға от жағып бір сағаттың ішінде палау дайындап қойды одан соң үйдегі ыдыстарды реттеп тамақтан қалған ыдыстарды жуып сиырын сауып кешкі тірліктерін жасап бітірді кеш батқан соң барлығын төсек салып соңында қиын тисе де тоқалға төсек салып берді үлкен үйде барлығы жатады өзі шағын ас бөлмеде көшіп сол жерге төсек салып жылап-жылап ісіп кеткен көздерімен ұйқыға кете барды ешкімге қарсы келе алмайтын дәрменсіз еді таңертеңгісін ерте тұрып тірліктерін жасай бастады әлі бір күн өтпей жатып тоқал тиісті сөзбен түртіп ашуына тиіп әбден мезі қылды диана өз-өзімен бір жақ ал тоқал мен бүкіл үйеші бір жақ киімдерін тіпті іш киімдерін де жууға беретін тоқал диана барлығын қолмен жуып кепкен соң барлығын үтіктеп қоятын ол бұл өмірге үйрене бастады себебі ақыл-ойы оған жүректің қарсылығын ешқандай сезіртпеді. жүрегі жоқ адам тәрізді ештеңе ойламайды тек күнделікті тірлігін жасап жүреді басы байлы құл жан-жақтағы тесулер түрлі көңілге тиетін сөздер оған үйреншікті болып қалған тіпті енесі мен күйеуі екі жақтап тепкілеген кездерде талай болды оған енді тоқал қосылды бірақ ешқандай да алға қойған мақсаты да жоқ еш нәрседен үміті де жоқ еш нәрсені ойламайды да өткені соққыдан қайғыдан көрген қорлықтарынан дені мәңгүртке айналғандай байғұс қыз қаншалықты құса болған бір аллаға аян күйеуінің үстінен әйел алып өзін аяққа тапталған зат сияқты теуіп кеткені қатты жанына батты сол сәттен бастап үлкен күйзелісте болды бұндай оқиға кімге де болсын ауыр тері анық алайда Денаға өте қатты әсер етті тіпті денсаулығы да күннен күнге нашарлай берді бас айналу бас ауруы әлсіздік температураның көтерілуі барлығы жиі кездесіп тұрды әрине бұның барлығы күйзелістен болып жатқаны айдан анық сол бір күйзелістен соңы кезде есі ауып өздігінен айқайлап жылап күліп ерсі қылықтарды шығара бастады басында қанат соққыға жығатын кейіннен жындыханаға жіберді бірнеше айға жатқызып кейін қайтадан шығарып алды мүмкін үйде тірлік істейтін адамның жоқтығы білінген шығар арада қаншама айлар өтті жаңадан түскен келіндері әлі де бала көтере алмады дәрігерге көрінемін деп тоқал байғұс қанша күннен бері шарқырды. алайда денаның енесі оны ауруханаға апармаудың амалын іздеуде себебі бар кінә баласынан ғой ал оны дианадан басқа ешкім білмейді сонда да тоқал ешкімнің сөзіне көңіл аудармай дәрігерге кетті жанында әрине қанатта еріп барды енесі аласырып жүр не боларын екен деп олар келгенше бір орында отырмады жындыханадан шыққан дена да сәл өзіне келгендей екеуміз үй жақтағы дүкенде кездесіп қалдық оның үйге кіргісі келмей тұрғаны байқадым бірақ оның күйеуімен әлгі тоқалдың келе жатқанын байқап қалып содан маған қош аман болғайсың деп үйіне қарай асыға кетіп бара жатыр өзбек қызы көрген қорлығын көз алдыма елестеткен сайын әлгі екеуін барып әбден тепкінің астына алғым келді әттең олай жасай алмаймын не де болса жазаларын құдай береді құдайдан қорықпайтын сұм бәлелер екен отбасымен қандай адамдар екенін ұқпайсың көрші болып ол үймен көшіп келгелі араласып көрмеппін қазір біраз жыл өтті диананың тағы да сыртқа шығып қалама, деп әлі күнге дейін үйіне қарап қоямын бірақ оның сұлбасын мүлдем көре алмадым мүмкін қайтадан жындыханаға жатқызды ма жоқ әлде ол байқұсты жазым қылып қойды ма екен мүлдем белгісіз үйінде саңқылдап әлгі тоғалы жүреді үнемі әлі де бала көтерген жоқ өзі бір жұмбаққа толы жандар жұмбаққа толы үй болды бірақ алланың пендесіне адамның баласына мал сияқты қарап сау адамды жынды қылғандары үшін міндетті түрде заң алдында болмаса да құдай алдында жауап берері қақ соңы